Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и это видео новости компании Skyway Capital, где мы собрали для вас наиболее важные события за прошедшую неделю. Новые инвестиционные пакеты. Наши австралийские партнеры – компания MBM. Публикация в газете «Транспорт России». Интервью Михаила Кириченко. Инотранс 2018 ждет Skyway. Видение преимуществ технологий специалистами Oricon. Новости из экотехнопарка. И команда Skyway. А теперь подробнее о каждой из новостей. Будьте в плюсе вместе со Skyway. Предлагаем вашему вниманию новые пакеты для инвестиций в рассрочку, которые точно придутся вам по вкусу. Они позволяют оставаться в плюсе без выполнения сложных условий – Приятный бонус можно получить, просто внеся первый платеж рассрочки в двойном размере. Например, Старт Плюс 22 500 акций плюс бонус 5000 акций с рассрочкой на 9 месяцев. Первый платеж 50 долларов, последующие 25 долларов. Общая стоимость пакета 250 долларов. Пакет Senior Plus 40 тысяч акций плюс бонус 8 тысяч акций с рассрочкой на 7 месяцев, стабильный плюс 150 тысяч акций плюс бонус 40 тысяч акций с рассрочкой на 9 месяцев и пакет бизнес плюс 315 тысяч акций плюс бонус 63 тысячи акций с рассрочкой на 8 месяцев. Продолжаем знакомить вас с делегацией из трех компаний, которые стали партнерами Skyway на территории Австралии после нескольких визитов в Беларусь. Компания MBM успешно занимается управлением расходами по проектам. В качестве экспертов по проектно-сметной деятельности компания вместе с инжиниринговыми специалистами из Oricon поддержала Rothook and Associates в деле запуска технологии в новой стране, равной целому материку. К настоящему времени компания MBM оказала услуги по предварительному планированию затрат для пилотного проекта Skyway в Австралии и намерена продолжить работу с инженерами Skyway разработать документацию и обоснование для обеспечения точных расчетов стоимости технологии и стратегии закупок. Газета «Транспорт России» – официальный печатный орган Министерства транспорта Российской Федерации, на страницах которого реализуется проект «Инновации в транспортном комплексе». Новый ее спецвыпуск освещает деятельность Skyway, место компании в транспортном комплексе, ее инновационные разработки с учетом стратегических задач развития отрасли в России. Представляем вам интервью, которое дал руководитель информационной службы группы компании Skyway Михаил Кириченко в эфире радиостанции «Радиус ФМ». В беседе с журналистом Михаил рассказал о технологии – прокомментировал текущий этап ее развития и дал ответы на интересующие слушателей вопросы. Основными темами беседы стали особенности и преимущества Skyway, перспективы развития проекта, особенности его финансирования и многое другое. Организаторы специализированной международной транспортной выставки «Инотранс» подтвердили регистрацию заявки проектной организации Skyway на участие в следующем Берлинском форуме инноваций. Его проведение запланировано на сентябрь 2018 года, когда в столице Германии будут представлены передовые разработки в сфере транспорта, собранные со всего мира. После публикации писем поддержки от австралийских компаний Roadhook and Associates и MBM знакомим вас с видением их коллег из Oricon. Ввиду появляющихся инновационных технологий и изменяющегося спроса потребителей, Ауракон считает, что пришло время рассмотреть альтернативные транспортные решения, которые могут быть быстрее, безопаснее и более экологически устойчивыми. Skyway. Данная технология характеризуется отсутствием пересечений, а также задержек, связанных с ожиданием транспорта. Участие человека в эксплуатации данной системы сведено к минимуму, в результате чего возможность ошибок, связанных с человеческим фактором, значительно снижается, а следовательно и вероятность несчастных случаев, травматизма и смертельного исхода. На территории экотехнопарка Skyway продолжаются работы по монтажу ферм путевой структуры на участке городской высокоскоростной трассы. Процедуре монтажа предшествует этап сборки в цехах предприятий-подрядчиков проектной организации Skyway. Как сообщалось в предыдущих репортажах информационной службы Skyway, на участке легкой городской трассы Skyway инициированы работы по возведению разворотного кольца, которое соединит уже готовый полужесткий участок с будущим высоким или провисающим. В настоящий момент опоры установлены и проводится их подготовка к монтажу ригелей и ферм путевой структуры. Также завершен первый этап установки опор второго разворотного кольца легкой городской трассы. Команда Skyway – надежный сплав теоретиков с практиками. Мы взяли интервью у помощника генерального конструктора Анатолия Кочаровского, чей послужной список в Беларуси и за рубежом впечатляет. В заустроенной технологии мы открыто обсуждаем внутренние достижения и вызовы коллектива. На сегодня это были все новости. С вами была Дарья. До новых встреч!